大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。明天第一百一十五讲，神要。 对你说什么？我配吗？夏天落雪，收个时下雨，都不相宜。愚昧人的尊荣也是如此。夏天落雪，收个时下雨，都不相宜。 愚昧人得尊荣也是如此。啊，在我们现今这个时代呢，可以说呢，特别是在一些城市化的地方，你不得不承认，我们人性的骄傲呢，都显露无疑。我们人人都是在标榜我们自己是聪明的。 有知识的比人强，比人好，所以我们都希望是我们是被肯定、被称赞的。没有人是希望被人家批评，或者是说我们是啊愚昧无知啊。那今天这个经文呢，夏天落雪，收割时下雨都不相宜。愚昧人的尊荣也是如此。 所以这里就提到愚昧人得尊荣，那到底这个经文是要讲什么呢？其实呢，它的中心就是在这个经文里面的中间都不相宜，不相宜可以说就是不适合，不相宜不适合是它重点。 那到底这对我们来说是要讲什么呢？那我们是从这个经文里面，哦，自己去看它的答案。夏天落雪，你觉得怎么样？夏天是什么？大热天。这大热天应该是太阳大，那空气当中，那就会感觉到是闷热。 那你巴不得就是什么？巴不得真的是下雨下雪啊，让你凉快凉快。那你有办法的，你就跑进去啊，呃，吹风扇啊，开冷气，对。所以夏天给你感觉的就是很清楚的，就是大热天。所以夏天可能会下雪吗？ <laughs> 是不可能的事情。 收割时下雨，收割是什么天气？什么时段是最适合的？当然，有经验的一定是选择是不会下雨的时候，因为你下雨，那怎么去收割？人都不可以出去收割，就算是你冲着出去收割。 你收到的农作物结果都会淋到雨，潮湿，那很容易是什么？很容易是你的质量的问题，可能会烂呐，啊，或者是产生潮湿啦，啊，发霉啦等等。所以选择收割一定是在好天气，你不可能是选择下。 雨的季节去收割，所以夏天不可能是会下雪的。收割你也不会选择下雨的，因为我们都认为是不恰当，所以经文就说是不相宜。它的重点就在里面是一种强烈的反差，夏天。 落雪，收割下雨不相宜，因为什么？因为它是反差。所以对我们来说呢，哎，说实在的，虽然我们不在那个农业时代，但是今天从一般普遍的常识，我们都应该知道，你大热天，哎呀，怎么会下雪呢？对不对？你出门啊啊的时候，你也不希望会下雨，那你怎么去出门？ 所以这普通常识就知道，哎，这个是反差跟不适合的一种形容。所以在这里呢，就要以这样的一个情况是一种反差，一个不适合来讲，愚昧人得到尊荣是不适合的，愚昧人没有资格得到尊荣，愚昧人没有这个资格配得尊荣。 但是今天我们在这里，就是要去思想的是，首先什么是愚昧人心？那很多时候我们可以这样讲，从基督教的立场来说啦，啊，愚昧人很简单的就是与智慧人是一个什么？是一个可以说是反差，一个相反就是了啊。那我们圣经里面都一直教导说，我们要做。 智慧人，智慧人，智慧人，所以愚昧人呢，就是一个相反，就是叫我们不要做，不要做一个愚昧人。所以在圣经里面呢，其实我们要知道的是，愚昧跟愚笨是稍微有一点不一样。那你讲愚笨是这个人呢，在某一方面是偏向是啊，可能他比较不聪明，他比较呃智力不好啊。 他呃记忆力不好，分析力比较弱，比较差。他你可以说他是哦，这个人比较愚笨的啊，有些天资上、资历上会比较呃差了一点点啊，所以他偏向这方面。但是你讲愚昧人呢，其实他不一定不一定是资历上聪明的问题。相反，有些时候你讲愚昧人的时候，就是。 这些的人，他自以为聪明，自以为有这个知识，自以为他很本事，所以愚昧人有些时候他其实是很强的，他可以分析，他可以知道，可以了解，可以吸收很多的。但是为什么成为愚昧人呢？那就是因为他懂得很多的时候，他却没有选择对的事。 做对的事，选对，做一个智慧人。智慧人其实就是懂得做选择，懂得做对的事，都呵护神的心意跟圣经。而愚昧人呢，是有能力、有聪明，也懂得，也有知识，但是他偏偏在懂得很多的情况上。 他不选做智慧的人，他选愚昧人；他不选择上帝的道，他选自己的道；他不选对的事，他选错的事。所以圣经称这些人为愚昧人。所以愚昧的人呢，他怎么样可以配得去得到尊荣呢？圣经说，不适宜。 不应该不适合，那这就是我们自己要问了。你今天是一个愚昧人，还是你是一个智慧人？如果你是智慧人，你都是选择上帝的道，走上帝的路，都是上帝所喜悦的。感谢主。 你是合宜的人，你是适合的人，得到这个神给你的尊荣，感谢主。但是，假如不是的话，你又不行神的道，不走神的路，不做上帝的心意的事，但是你却自认为你是很有尊荣，而又偏偏一直要想追求这种尊荣的话。 说实在的，愚昧人是不配得尊荣的，这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们感谢主，你我们信耶稣基督的人，上帝你都帮助着我们，给予我们成为做一个智慧的人。但是很多时候，当我们成为一个智慧的人时候，很多时候我却。 自以为是，我们很多时候懂得很多，也了解到圣经，明白主你圣意，但是很多时候我们却走了偏差，不愿意跟着主你的道，行主你的路，我们去做了一个愚昧的人，所以很多时候我们就得不到上帝给我们的尊荣，我们很多时候我们也在当中没有得到别人给予我们的尊重。 让我们祈求主帮助着我们，让我们做智慧人。那我们相信上帝，我们必得到尊荣。如果我们不做智慧的人，那相反，我们做愚昧人，我们必得不到尊荣。祈求恩主帮助着我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 请转发，让更多人能够在灵性上得到一些的造就。欢迎写几个字来鼓励分享，大家学习学习。再见啦！